आने दे आने दे फेक लोगों को जरा चप्पल को छापा दिखाने दे आने दे आने दे जितने हैं सब लोगों आने दे आने दे आने दे आने दे अब तो किल्ला दे तुम मेरा चिल्ला दे बेटे मेरी बिल्ला दे गाना तो चलने दो मूड बनना बाकी है तू अपना गंजेली चिल्ला मसाफी अच्छा बस स्किल से कोई बंदा नहीं शाना सीने में जिगर तो डिस्ले के आना जंग जंग गई तेरी भाड़ में रैप मेरा सुन तू ध्यान से तेरी अगली बोलेगी वाह तो मुझे बोला ये गाना हटाओ रैप मेरा तू सुबह सुनता रहता हूँ नाश्ते में सुबह मैं खाता हूँ पाओ जितने भी है नजर मत आओ हुआ है लोगों की और आगे जाओ जलने वालों को मैं और जलाओ मेरे अब्बा का सट के फिर से मचाओ गाने पे मेरे बहन भी तो नाचती है अगली भी तेरी मुझे मिस करती जाती है भंडा के नाम से वो फेमस होना चाहती है चाहती है चाहती है बंडा के नाम से वो फेमस होना चाहती है हाँ चाहती है बंडा के नाम से वो फेमस होना चाहती है रैप मेरा बेटा तू ध्यान से सुन गाने को मेरा बेटा तू आराम से सुन हाँ बीट मेरी हार्ड है अगली का तेरी तो मेकअप खराब है नाम मेरा भारी है तू सरकारी है बजाता मेरे लिए तू डाली है अब अपन रोड का मवाली है टिकट जाने वाली है अपन चला डाली हमने रैप पे लिखा दिया क्या रैप पे लिखा दिया चप्पल सुंगा दिए चप्पल सुंगा के तेरी बीमारी बताऊंगा जब नहीं है लाले तू भोगला हो गया है तेरी खुद की पहचान नहीं अपन को क्या म्यूजिक सिखाएगा पहले को खुद का अपना लेवल दम पे आ जा ले बाद में मेरी बात कर खुद की पहचान ही म्यूजिक सिखाएगा अपने को फिर तू नीचा दिखाएगा रैप के से हूँ तो मैं तेरे को सिखाएगा चिल्लम के मुंह के तू वीडियो क्या बनाएगा फायर हो गए तू बच्चे को डराएगा अब उनसे भिड़ेगा तो फुट के ही जाएगा गाने पे तेरे मैं छक्के नचाएगा डिस बनाएगा तो फ्लॉप हो जाएगा अपनी को तेरी तो मैंने से चुतिया बनाएगा अपन ने एक बार नहीं सोचे थे दो बार नहीं सोचे थे दबा के मेहनत है दबा के पहुंचे ले गलत है सोचे ले गलत है तुम लोग ने सोचे अपन तो बहुत अंदर पहुंचे ले अपन तो बहुत अंदर पहुँचे ले लड़की फंसाने की तुम लोग ने सोचे ले चल की पटाने की सोचे थे तुम हिजोड़े की पहुंचे थे हिजोड़े की पहुंचे थे हिजोड़े की पहुंचे थे हिजोड़े की हिजोड़े की पहुंचे थे पहुंचे थे तुम्हारे पापों के नाम पे आगे तुम पहुंचे थे तुम लोग तो हिजोड़े की पहुंचे थे तेरे से बहुत दिखे तेरे से बहुत दिखे तेरे से तेरे से बहुत दिखे बहुत दिखे बहुत दिखे तेरे से बहुत दिखे भूतने के तो छूटने के सब तेरे से पैसा तुम ले लेंगे बातें बड़ी पे लेंगे स्टूडियो के नाम पर आर्टिस्ट से खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे आर्टिस्ट से खेलेंगे पैसा तुम ले लेंगे बातें बड़ी लेंगे स्टूडियो के नाम पे राटे से खेलेंगे स्टूडियो के नाम पे राटी से खेलेंगे स्टूडियो के नाम पे राटी से खेलेंगे खेलेंगे चाल